Բարե, իմ անունս Ալին է, ես Դեյվիդ զնած և մերցած եմ, այս նգարը երևան է, այս նգարը շատ շատ ծիրած եմ, որով է դեր ինչպես որ գտեսնեք, մայթը հսկա է, իսկին կրետ է իմնաշարժներուն կամ ոթոներուն ճամպային ավելի մեծ է, որ շատ ավելի դեղ գիտա մարդոց, որ կալեմ, հեծիկի ճամպագա, որ Երևանի մեջ առաջին հեծիկի ճամպան է, հույսով ենք, որ շատ-շատ ավելի գշարնան եւ շատ ավելի եդիկ կտեսնենք քաղաքի մեջ։ Օթոները կամ ինքնաշարժները շատ քիչ են, տրաֆիկ չի գա, շատ զար գա կանաչ է, այսինքն օդը շատ ավելի մաքուր է։ Աղբ չի գա փողոցը, ճամփան ցահուն է, Բեյրութի մեջ մեծով մեգուն համար շատ-շատ գեղեցիկ է ասնիկալը, որովհետև մենք Բեյրութ լայն մայթեր գրեթե չունենք, Ձար գետը չունենք քաղաքի մեջ։ Հետիկի ճամփայալ չունենք, հիմա գործեն գործինել, բայց շատ քիչ շատ-շատ տրաֆիկ ունենք եւ շատ օտոկա քաղաքի մեջ։ Սովորի առողջը շատ-շատ դարձա եւ հետիկները մենու որ շատնան շատ ավելի առողջ կլինեն։